マカレン近郊駅、お団子もろもろの更新でお世話になる、闘技場ラージャン様。まず、虹取りを取らないように、左の柱に向けて、前方の早掛けで降りましょう。着地したら ZR を連打しつつ、ZL で狙って、ラージャンを1回撃ちます。あとはラージャンが暴れてくれますので、何もしなくて大丈夫です。今みたいな、ビームが来れば早く落ちれます。 今回は12秒12でしたが、世の中には10秒台で落ちる猛者がいるとか、